ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಅನ್ನುವರು ಭಾರಿ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಆಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರಪ್ಪ ನಿಧನದ ನಂತರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಮತಗಳು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಬಳಗದಿಂದ ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿರದ ಅವ್ರ ಮಿಸಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಮತಗಳಿಂದ ಜೈಬೇರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ